همین دستی هستم از دفتر هوی بیرون طبق قانون جدید کسانی که زیر سن هستند یا 18 سالشون شده تا 25 سال در کشور سوئد هستند و اقامت ندارن کسانی که تنها وارد کشور سوئد شدند کسانی که با خونواده خودشون وارد کشور سوئد شدن یا درس شروع کردن بخونن یا درس میخوندن میتونن طبق قوانین جدید اگر اقامت ندارن درخواستی بدن و بتونن اقامت بگیرن این قانون یه قانون جدیدی هستش که ما میتونیم ازش استفاده کنیم یه قانون پیچیده ای هست که خود اداره مهاجرت توضیح میده که هنوز براشون واضح نیست واقعا کیا میتونن شامل این قانون باشن از شما عزیزان میخوام که به لینکی که زیر این ویدیو هستش مراجعه کنید لینک فارسی این قانون و شرایط این قانون رو هر چه زودتر از طرف دفترمون در اختیارتون خواهم گذاشت اگر کسی نیاز داره با ما کنتاکت بگیره و درباره این موضوع بهش راهنمایی کنیم میتونید با دفتر ما و شماره‌ای که زیر این لینک براتون میذاریم مراجعه کنید خیلی ممنون